Perkin, Lig, Lig Ufisa, Kurir, Kurir Nyarki, Kerle, Kerle Kerlen, Choth, Choth Ante, Kerle Chos Kieluchos lampuskin, Kolu Kolu Rally Karu Karu Tapi Kalfu Kalfu Yene Coñol Konyol Ryan awawe awawe tananchapiwe